Quand la vue est obscurcie, quand les forces sont diminuées, quand les ennemis nous persécutent et quand les amis nous rejettent. C'est pas... Trop tôt pour abandonner. Achevons le travail commencé. Rempli de son esprit. Oh, oh, oh, oh. Terminons la tâche fixée. avec patience. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Oh, oh, oh, Dieu se sert, il se sert du cœur. Aucune difficulté ne décourage. Il ne se décourage